Bon Dieu, depuis longtemps, longtemps, rivé jouk dans microseconde que m'a parlé là. Bon Dieu toujours opéré des miracles dans la vie moun, yo dit patap jamais, patap jam qui choye tout gros miracle que bon Dieu opéré, c'est dans la vie monde qui censé kou, monde qui pas gain espoir, monde qui perdu espoir, monde qui malade, docteur dit pas gain la vie encore, monde famille voye jeter, monde yo gardé tant kou orphelin de père de mère, monde yo gardé tant kou oh là là, tant kou rien. C'est moun ça yo qui fait bon Dieu crier et c'est moun sa yo prier bon Dieu tendez. Amen l'église. Amen l'église. Donc, je viens pour me dire que dans micro seconde ça, si vous te dit que pas de maman, je vais dire que bon Dieu c'est maman. Amen. Si on te dit qu'on pas de papa, moi je dire que bon Dieu c'est papa. Si on te dit qu'on sans famille, moi je dire que ou gain famille. Le Père c'est famille, le Fils c'est famille, le Saint-Esprit c'est famille. je veux dire que famille sont gagnants, li papa prend menti dans mes pièces mon. Là dit que toute est fini pour et puis il dit c'est qu'on ou a peine commencé. Amen. Acclamez le Seigneur pour famille, ça Alléluia. Ou une famille. Wouh, moi ton minute. Mettons ton minute. Je dis, il y a ah, des gens qui wow, yo well, yo gardé yo font paquet de vieille imagination sous vie ou. Oh. T'as semblé que Jean ou ah, yo dit, wap fini comme ça. M'vin pour me dire oh gon défi tout neuf, bon Dieu, pas lever pour vous. Gon défi tout neuf, bon Dieu, pas lever dans vie. Gen moun, bon Dieu, pour le faire venir demander pardon. Gen moun, bon Dieu, pas le faire venir demander excuse. Gen bon Dieu pour aller faire dire oui certainement qu'on a parlé au mal, mais jodi à me réaliser, c'est bon Dieu oh là bon Dieu. Lever camper pour dire oui, Il y a vinn demander pardon. Y a vinn confesser et on pour dire c'est bon Dieu mon bon Dieu. Acclamez le Seigneur. Oui. Amen. Moi quelques microsecondes pour me finir Gen bagay bon Dieu révélé moun qu'il prennent le favor, mais gens yo envie ou là yo dit certainement c'est menti. Et min pour me dire dans dernier bigo c'est Tout autant que ou la vie ou plus difficile, c'est plus gros miracle bon Dieu pour l'opérer dans vie. <laughs> Tout autant que ou le diable la lever campé, ou est sommeil ou pas agréable, sommeil ou pas doux, ou senti que une tempête, gon vent vent ou pas contre qui côté de sortir c'est cent miracles là, diable la prend. C'est cent miracles là, démon prend. C'est cent miracles là, tonton prend. Et cent miracles là, tout tout prend. C'est ça qui fait la fête toute magie ça au dehors. Mais voulez pas voulez, miracle a opérer quand même. Parce que Jésus Christ de Nazareth, c'est symbole miracle, c'est symbole délivrance ou lié. La opéré voulez pas voulez. Bon Dieu béni au matin, hein. bon Dieu béni. Bon Dieu gardez au matin. Hein. Bon Dieu protégé au matin. Hein. Que Dieu, bon Dieu, pas jamais sorti sous la vie au matin. Hein. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, euh, après quelques, quelques, quelques minutes, donc, vous euh, on doit quitter l'espace là. Parce qu'il faut que boss sur jeune côté pour le travail. Mais, Um, nous avons quelques amis donc, qui encore sorti très loin, donc qui visitent nous, donc qui monde qui sorti en um, Amérique, donc qui là, et qui monde tout um, qui sorti en Tigouave bien loin, donc qui viennent là, qui monde qui sorti République dominicaine, donc qui viennent là. Et il monde parmi nous qui sorti encore en ville là, donc qui sorti très très très très loin ville là, donc qui viennent là, félicitations pour même Donc mes bien-aimés, nous connaissons que nous avons frères Ernest Semeus qui encore t'est passé en bon valeur temps côté que il était en prison il semblait que tout le monde t'est perdu espoir mais bon Dieu pas de perdre espoir parce qu'il connaît qui ça le fait. amen et il y a une grande bagaille que nous toujours fait dans le ministère Raphaël. Gen parfois pas fait et pourtant me tendez dans la bouche l'autre intercesseur donc, il y a la prière pour frère Ernest Ah ben, je dis, hein, bon Dieu, libérez frère Ernest. Il était touché que Jujo, que en, comme, commissaire, vous comprendre' que en pilote encore. Donc, euh, bon Dieu, mettez frère Ernest Semeus dehors pour que le capable vienne continuer le travail. Donc, il pas oublier que frère Ernest Semeus, donc, il était en prison. Nous, est qu'on histoire c'est juste une émission donc qu'elle t'a fait et puis ah, il y a des gens qui ne sont pas contents donc la justice s'est fouillée bouche dans le dossier ah, pour cette émission et eh bien ils mis en prison. Donc nous avons une histoire très très très bien. Ah, bien 4 ans pas de 4 jours, 4 ans pas de 4 secondes, 4 ans pas de 4 minutes, 4 ans en prison côté qu'on pas famille ou pas ou pas amis ou c'est parfois ont des visiteurs en quatre ans, côté qu'on pas de liberté. Donc, mes bien-aimés, ça pas aussi facile. Mais pas la prière qui pas Amen. Amen. Nous connaissons nous tous, donc nous nous ah, prié pour faire Eh bien, matin là, il dit que le pas arrêté indifférent sans que lui pas dire peuple la merci parce que nous t'a prié pour lui. Bon Dieu, mettez le dehors donc il est là avec nous frères et unis. Frères et unis. Voilà. Wala, ou met fini, vin jwenn mwen la. Vin jwenn mwen. Dok e. Ni de yo. Pap se vis atan kon wou. Apre ti e, mwen kont sa mwen mwen. Pap se vis atan kon. Pap se vis atan kon wou. Apre diye, mwen kont sa mwen vle mpap servis ata ankon Mwen bay diya gwo manje an yo Makan de foul, yo di manche ne yo Kè ka ne yo, toune nan kon mwen kon Mpap servis ata ankon Mpap servis ata ankon Apre diye, mwen jwen la luyen Mpap servis ata ankon Mwen si, mwen si, mwen si, mwen si, mwen si, mwen si Merci. <laughs> Merci. Vous avez le micro, monsieur Ernest Semeus. Donc, euh, ah, parle avec peuple là. Parle avec peuple là. Alors, voilà. Donc, euh, ah, mettez le micro ça dehors. Mettez le dehors. Merci. Voilà. Vraiment. Merci. <laughs> L'église vous venu, non? Alors, ça fait un bel plaisir nous vous venir là. Pas pour la première fois, mais c'est pendant construction au niveau ça nous vient là. Et mhm. Nous remercions chaque monde qui est là et tout le monde qui a appuyé pour nous, pour nous, sortir. Mais après 4 ans, 10 jours, bon Dieu a fait nous faveur pour nous sortir. Et 4 ans, 10 jours, pas aussi facile, mais bon Dieu a une raison. Vous comprenez et, il faut nous faire silence pour nous entendre. Et, essayer de faire silence pour nous capables essayer d'entendre. <laughs> Mais finalement, nous venons là, et pas le premier côté nous venir, c'était là, bon Dieu de faire nous venir direct. Mais moment nous sortir, c'est là que nous devons. Mais c'est pas parce que nous, c'est là que nous avons dit, non, mais nous avons dit là pour venir. Qui donc, frère Job, définitivement, je suis remplacé, mais, ok? Mais je pas un mot pour me remercier chaque grand monde qui là. Je n'ai pas mot parce que grand plan qui a souffert. Et c'est tout monsieur ça, qui, qui investit à 200% dans moi. Et je ne pas un mot pour ça. Je dis bon Dieu merci pour ça. Et même Jean, il t'a dit ça. Gyan plan nou ta pre pou mwen, li gwan ti biti, tout pi ti biti mwen de gide, mwen tap gadele sou YouTube kode mwen te ya ki tap intercide, e lèm vilak di, mwen te pre pou, mwen di mersi, mwen di l mersi. E nou bose, gasa gen nou la, defwa mwen ta avle pase menan, zyon pou mwen dire ki se non rev miye, men yon se an pke son realite, paske, yon patme tem gode la mwen de sorti. Yon patme tem gode la mwen de sorti, men atanson, se yon patme tem la mwen de sorti, men bon di teme tem pou mwen de sorti. Se sete e, mba se chak gen moun ki la, ki nou moun moun divisil, menm kap nan ap gade la son te wanyaj bon, moun nou. Nou goun moun dik pa prende fi, li ba ren lwa prende fi. Li pa kap pa prende fi, il ba prende fi. E nan moun moun te yive moun de soti ya, kel ke swa salte yak te kampe, moun dik dap ma jesole, dap ma jesole. Pwede moun ap dousa ou menm ki la, mba kon ki moun moun divisil ki wap konen, mwen konen ki moun dik kafel. les cafés encore. Je ne pas dans prison parce que je suis monde. Je ne pas dans prison parce que je suis bagarre d'homme, j'ai perdu ça. Il dit il t'a sauté dans la prison parce qu'il a fouillé bouche dans la bagarre qui va regarder nous. Je ne pas fouiller bouche dans la bagarre qui va regarder nous. Même t'a fait un travail pour mon Dieu. Et dans le travail qu'il m'a fait, il te pose une question. Puis il te dit, qui j'aime faire, même ses serviteurs, mon Dieu, me prends la prison, bon Dieu, pas dire ça. Bon, je ne vais pas répondre. Paul te prendre, Pierre te prendre, nous te prendre même Jésus-Christ. Qui donc même son bras cherche, nous te prendre là. Men, map di nou sa, e, mè sè sa, mè sè sa, mè sè sa, mè sè sa, li li frej, jom fè ni lon. Ouè lè nou an moun nan la ouy, ta di yon bagay malde li, si nou te la deplase. Nou kon mbou ki sa, gen moun bon da priti, se grasyo pi ou bay mi, se sa. Pase son moun, bo di fè m pren nan kolet pou bal sa, bo di fè m bap m pren, bo di fè m pren pou vin bal sa. Nou son jè? Koube mwen ki kon sa lakte la? Ah mwen be ok. Pase mwen gyo nan gaya bon diyo de fe mdil. Bon diyo genboul pas avel. Me fol fin kote le bon diyo met la fol fin la. E nan mwen ske to a zan bon diyo pas avel la. Pase on jou, on wane se kon sou on jou liye pou bon diyo. E map di nou sa. Mwen doujou di fwe job sa. Ouwe sou rep gen la? Se kon sou on paran. Ka fe manje piti li gengou li balon ti sos po a an ti li genboul satisfay. Ki don si bon di wale wale wale fwajop, san bagay li bagay 5. Zole sa m di ya? Sa son kowe kel li. E yon nan gren bagay pou mwen zwo yon nan. E yon nan gren bagay pou mwen mwen yon nan. Le jou ou bon di wale wale mwen zwo yon bagay pou l fe, li fe a fe pa lavel pou malel. Nou konen mte radical, e pou malel li. Mba wane de pou mwen mwene mwen mwen, mwen jis kowe bon di wale mwen mwen, e mwen toujou di sanan mwen kowe. Si gen dispoun bon di re mwen apil nan mwad lam se yon nan yo. E mwen se satoul se yon nan yo. Nèpon lè nou an moun tatyon bagay mal de mwen chote la deplase. Pa fè deba avèl. Paske gen gras ke bon di yo komanse retire sou moun pou lba mwen se sa. E mwen ap di nou sa an kon. Mwen remè nou an apil. Chak fwa da priye priye pou li. Paske il persegite. Paske avan bin nan bou jom bò kodil sa mwen fon son joun li. Moi, au fond démon sur le démon, aller pour à faire Pendant que la suis là, terre, je une route pour aller qui va aussi poser pour il me dit non, non, Jésus-Christ tombé. Et me fait reprendre monter avec elle. Qui donc attaque là, route qui l'a venu. Chaque fois, petit bon Dieu, deux mots, dis on pour la pour familial. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Et ma femme nous comme ça. Temple la fête, oui, la fête. La fête. Bon Dieu a fait la fête. La fête. La fête. Je vais le déplacer parce que construction vol est faite. Bon, je m'a dit non. Alléluia. Je me plains l'aime dans la prison. Je me en pile. Parce que l'aime de bon pour le faire pour dans prison, Et puis même, je souffre. Je ça va passer comme ça. Moi, je viens la prison, je un élément qui est condamné au toit. Et des deux avec lui-même. Gon deal qui fait entre l'État dominicain et l'État haïtien, vous voyez des Dominicains aller quitter monsieur dans la prison. Et là, me dire monsieur, pas vous pas faire tout le temps dans prison. Monsieur écrit. En réalité, monsieur vient là, monsieur vient aller argent en arrivé. Avait dit, monsieur bénéficie de presque deux ans. Je me dit, bon Dieu, pour qui ça c'est même? Pour qui ça fait pour lui-même ou qui là toujours? Mais m'a besoin de rien de Dites tête tout comme ça. Ou bien tout dit mon bon retour là comme ça. Poblèm ou an, se pou la gloa bonjou li. Yes. Pou vande? Yes. Pa kriye, pa kriye, pa kriye. M kriye an pil. Mè pa kriye. Ou kon sa fèm blèzi, chak gen moun ki mè dwète li nan ristasyon chak gonti bagay nan mè mm. ou. Chak gen gonti bagay nan mè ou. Mè lè ou mè kon sa ou di, gè lè ba nan brison mè di, m kon gote mè bojè tap pranswèm. Yes. Mè bonjou e pranswèm mwen, paske lè defèm jè sa yè demanpil. Ouwe mswa dina bou gizan ouwe la, msi mswa dina nou bat zan mi, mba yon gad non ou ashe gad banman mwen te sou bon. Mwen se sa. Mwen gen dwa pou mdil sa. Yes. Elen ban mdil nou an ti bagay. Ouwe lopan an goud la, ouge san goud gizere la kay goun se. Investi la. Nou konen mba yon medzi moun pou nan investi non se, di bagay pa se ne yo telman fe ache yo, le yo fa afe yo. Men gade sa. Padamou, bon, bon, fwej yo fe sa bou lwete, ouwe sa lfe pou miso nan yo? Yes. Men gen nek se yu sal ta fe pou lwete. Men sal ta pou mizyoner. Avek la ajan moun yo. E eh, men, ma ap di nou sa, pou yon pil ti mese dam gila, frak se men pou yon pil. Pase nou vin goun peyi ki pi pyeje, nou vin goun peyi kote moun ap moun, se onti pa bien. Li bat ganyen non? Mwen nan brouzoum gen nou vel yo. Yo pale de moun pil sou sa, nan tet yo se mwen te konan beche moun moun. Et bon Dieu C'est bon Dieu qu'on a mon mon Ce c'est pas même qui qu'on fait. Mais on chante Pasteur Job. chante là, nous avons des problèmes à chanter. Vous ah pensé même qui dans le micro. Ah. Eh bien, pas même. Et Pasteur Job, mon Dieu. Oh. C'est pour la paix, bon Dieu, arrête bah, avec nous. Et, mon à l'étranger, vous aider ce frère Job. Fais ça. Fais ça. Fais-le. Pas hésiter à faire. Ou même qui là pas hésiter à faire. Ou est bon tu mettre sous cœur pour faire ministère à ou même pour dire frère je mets ça m'a personnel, fais le tendez. Fais le pas faire rebelle tendez. pas demander pour personne là pour dire frère dans bouson faut donne donner faire mauvais. Et eh pas ben, gen rafa. Gen rafa, neri a mauvais mais gen rafa. Quoi de quoi dans bon Dieu. Si bon Dieu qu'a mis me dehors qu'a fait le bout tout. Parce que pour bon Dieu mettre me ce c'est pas 1 2000 crasé. C'est le temps où ça non songe. Mwen nan wespas, kotek barinet, pa gen pot. Chak mwen lonje men, on mikra se goun lot mi de. Chak mwen lonje men, on mikra se goun lot mi de. Sou toazen mire la mi joun, on mache eskalye. E mwen de moun kapten mwen. Mwen lonje men, sou ni sou tombi. Li moun ri sou li chan. Le map mouten goun lot, mwen di wè sou gimalè. Wale troubèm dan kouswa, pase mèm jara. Mwen map di nan sa. Bojou gen kapasite. Ilè ten di fidèl. Jésus-Christ dit ça, quoi, dans bon Dieu, quoi, dans tête. M'a quitté à ne M'a pas dans quel moment difficile que Même déclarer ça par la foi et par l'esprit. Dans le nom Jésus-Christ. Quel que soit, ou même, par contre, qui, qui, qui, douleur, qui se maquillé. Parce que vous se maquillé dans la rue. Hein. Qui moment difficile, soit travail qui est à terre, ou même qui, qui à l'étranger, il y a, soit ou pas, ou pas, qui résident. M'a pas hey, m'a dit ça. Je déclare par la foi et par l'esprit dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour la paix, bon Dieu, bah, là. Amen. Parce qu'elle dit, je vous donne ma paix. Même paix, pour me sortir dans la prison. Alléluia. Que paix ça? Amen. Atterri dans la maladie, là, qu'on Au nom de Jésus. Que paix ça? Amen. Atterri dans le travail qu'on t'a, on toi à puis encore. Et ceci, que paix ça? Na travay konta piya, ya pe ou 5 goud la Padon ton travay pou 15 goud la Sebe ou pe ou 15 goud ou anon de Jezou Gris Aleluya Ou men men men men men Ki al etranje, ki bon se fe kapede Ministre sak, te konede nou men freynes Aleluya Ki bon se renouve travay Aleluya Si te nan loue a kayo etazini, se te pou pose bo kayo etazini Yes Ki bon se bene nou Mbasi se ba ou pre bon premen fwa c'est pas pour une dernière fois non plus, n'a toujours ouais. Alléluia. La paix bon Dieu là avec nous. Moi même on pile. nous. Merci, merci en pile, merci, merci en pile. Acclamez le Seigneur très fort, très fort, très fort. Merci, merci.